эгерде сууга боек тамчылатсак ал жайылып атканын көрөбүз бул боектун молекулалары суунун молекулаларынын арасына кирип жаткандыктан болду жанаша турган заттардын бири бирине аралашуусу диффузия кубулушу деп аталат